ご出今一度大きな拍手をお願いいたします。 り込んでまいりましたのは栃木銀行の皆様ですどうぞ温かい拍手でお願いいそれでは銀行連の連勝 Thank you.